Vale a pena jogar Lost Ark? Escolher um novo jogo é sempre um grande desafio. Escolher onde você vai investir o seu tempo é sempre muito difícil. Mas talvez não exista uma escolha certa, só você lembrar daquele seu amigo que está jogando um jogo que você nunca jogaria na vida. Então, vale pensar que deve existir uma conexão entre o player e o jogo, e todo o restante se tornam meros detalhes. Então eu vou te trazer motivos para que você jogue Lost Ark e quem sabe tornar ele o MMORPG da sua lista como o top dela. E eu já posso te dar dois spoilers. Primeiro, ele é grátis e segundo, tem servidor sul-americano. Cara, isso você sabe que faz uma baita diferença. Então, quer saber mais? Fica comigo, bora! Fala Shiruzada, CEP aqui do Jogo Muito Mal e quando vamos falar de Lost Ark temos que falar de referências, referências de animes, de grandes franquias, de jogos que nós vamos lembrar, coisas nostálgicas que vão gerar uma conexão e uma experiência diferenciada neste maravilhoso jogo. E eu vou dar exemplos para vocês dessas referências agora. vocês perceberam a quantidade de elementos que se somam no Lost Ark. É uma empresa que se preocupou em inovar, mas sempre olhando para uma base muito sólida, olhando para coisas que funcionaram e funcionam no mercado e colocaram isso de uma forma ainda mais polida dentro do jogo. E se vocês pegarem alguma referência aí durante o seu gameplay, volta aqui nesse vídeo e deixa aí nos comentários pra gente ver até onde isso vai e até quanto eles foram audaciosos de colocar referências de outras coisas aí se você chegou até aqui, deixa a sua referência para mim e clica aqui no joinha, deixa um curtir, é rapidinho, só dá um clique que vai me ajudar muito. beleza? Então vamos agora falar sobre a história de Lost Ark. First there was the Ark, and from it a new world was born, Arcasia. To safeguard its future, the Ark was split into seven pieces and scattered across Arcasia. A história é um grande clichê, mas mesmo assim não deixa de surpreender você em vários aspectos, como a fotografia, como a parte cinematográfica. É um jogo muito bonito, gente. Então nós teremos ali um, um herói que absorve demônios e cria mais demônios, e um herói que somos nós, que vamos salvar todas as coisas, encontrar as arcas perdidas e que no fim tudo vai dar certo. Algumas cenas são bem previsíveis, mas mesmo assim não tira o brilho do jogo e vale a pena prestar atenção na história. E se você tiver com inglês afiado aí, pode também ler todas essas legendas que não é esse, esse lore não é enjoativo. É algo bem bacana. E futuramente há boatos que teremos uma tradução para português. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouco agora dentro do jogo do Lost Ark e eu vou mostrar para vocês como é que funciona a imersão do início do jogo e o que esse jogo te proporciona para que você saia jogando com a classe que você mais se identifica. Ele te dá todos os subsídios possíveis para que você tome a decisão correta. Personalização no Lost Ark não perde para jogo nenhum. Lógico que tem alguns jogos aí que não vamos citar, <laughs> porque não é o foco agora, mas Lost Ark te dá o direito de você ter um personagem exclusivo da forma com que você deseja criar as suas características. Então, fique tranquilo com relação a isso, que você pode ter um personagem único, se assim você quiser. Eu vou jogar vocês dentro da escolha das classes e vocês vão ver que espetáculo, gente, que polidez. Essas aberturas, eu tenho certeza ó, que vai dar aquela coceira logo de cara, porque tá muito bonito. E eu quero pegar um gancho porque vocês vão ver que o Lost Ark ele apresenta muito bem essas classes, porque ele é um jogo que respeita o seu tempo principalmente se você é um jogador casual ou se você é um jogador que não que gosta de ter mais de uma opção para jogar durante o dia, que não é um cara que vai ficar muito focado ou se dedicar muito àquilo. O Lost Ark consegue trazer experiência para todo mundo. Aquele cara que também está preocupado com aquele peito in muito nervoso, o Ark consegue trazer um equilíbrio muito bom. Ele dá a oportunidade para que pessoas que não têm muito tempo consigam acompanhar aquelas que têm bastante tempo. Lógico, né, gente? Nunca vai ser igual, você nunca vai conseguir se equiparar, né, em curto prazo com alguém que consegue, que talvez tenha uma condição melhor ou que tenha mais tempo do que você. Mas o Lost Ark não deixa você para trás em nenhum momento. E ele vai te dando todos os artefatos e todas as ferramentas para que você também consiga chegar lá e consiga se divertir com os seus amigos. Isso é muito bacana. Então, vamos lá, vamos conhecer as belezinhas, as classes do Lost Ark. avisei, e tá muito legal. E o jogo é inteiro assim, gente. É o jogo todo. Ele é muito bem elaborado. E você vai se deparar com os requisitos desse tipo aqui. Não é nada absurdo. Só não pode ser o PC do Monocoton e que você compra ali no, sorvete seco que vem um PC junto. Você tendo um computador razoável, você vai conseguir jogar Lost Ark, vai conseguir se divertir. Vamos falar agora de PVP. Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de PVP, apesar do meu perfil ser casual, eu pensei que isso ia ser um grande limitante para que eu conseguisse me tornar competitivo perante outros players. Lógico que eu preciso ralar um pouquinho mais porque PVP é a prática, né? É você conhecer as outras mecânicas dos personagens, como é que são os movimentos, as skills, saber qual é o contra-ataque, como é que você desvia, então é um universo muito grande, né? PVP nunca é simples. Mas o Lost Ark, no momento que você entra na arena, todo mundo entra com o mesmo nível, com todas as skills liberadas e você pode montar a sua build de acordo com o que você quiser. E isso te dá a oportunidade de lutar de igual para igual, onde o que vai mandar, quem ganha é quem tem mais dedo. Beleza? Isso é bem bacana. Endgame, Shiruzada. Vocês não vão se decepcionar com o nível do desafio que vocês vão encontrar no endgame. O importante é que talvez você faça amigos, que tenha uma guild, que isso vai facilitar você a desenvolver certos conteúdos. Mas nada te impede de ser um jogador individual. Talvez você tenha que ter um pouquinho mais de paciência até que você, que todos conheçam determinado conteúdo, para que você não fale tanto nas mecânicas em grupo. Mas isso é, é uma questão de tempo, tudo vai se adaptar e até você que é um jogador individual vai conseguir continuar jogando sozinho se esse for o seu desejo. Filosada, olha a entrada desse jogo, olhem os detalhes, é muito bonito. E agora o que, que nós vamos fazer? Nós escolhemos nossa classe, nós podemos testar no detalhe a subclasse dessa classe que nós escolhemos, até que a gente se identifique com uma delas e jogue. Ou não, volte lá para a tela do início, escolha outra classe, veja as outras subclasses e você vai acabar se surpreendendo que pode ser que você escolha uma classe muito diferente, como eu, que peguei a Soulfist por causa de uma referência, e você se identifique super com aquilo. A tá, Soulfist sobre algum assunto ou quiserem saber mais alguma coisa sobre o jogo, deixa aí, não vou mais prolongar o vídeo e vocês sabem que tem uma porção de conteúdos mas eu estou aqui, se puder te ajudar, se você sentir a vontade de compartilhar conhecimento e somar comigo aqui, eu ficaria muito agradecido, tá bem? Você tem um ótimo dia e muito obrigado pelo seu tempo. Respeito a isso. Grande abraço, até mais!